早在幾十年前嚇，一九八幾年代咧，卡洛斯已經用呢個 Apple Two 咧去玩電腦音樂噶啦。可以咁講啦，玩電腦音樂咧比玩真正樂器仲容易，因為你基本唔需要識咩嘅樂器技巧，只要識得輸入就得啦。但係雖然話輸入啫喎，你都唔可以唔識一啲基本嘅樂理啊嘛，係咪？既然係咁咧，就先同大家補一補一課樂理課先。咁首先咧，我哋要學識睇五線譜啦。五線譜就有五條線嘅。 每條線同埋每條間都代表一個音符，大家睇依幅圖就會知啦。如果淨係間嘅位置咧，誒 F A C E；如果線咧就係 E G B D F。咁呢啲字母究竟係咩嚟㗎？原來咧就係組成一個所謂 C 大調音階啦。C 大調音階咧就係由 C D E F G A B 翻轉頭去 C 所組成，相對嚟講亦即係簡譜上面嘅一二三四五六七一。 亦都即係音樂堂上面所唱嘅 Do Re Mi Fa So La Ti Do。咁而我哋喺輸入音符嗰陣時候，除咗要輸入字母，即係音嘅高低之外咧，仲要輸入佢嘅拍子。所謂拍子嘅意思就即係個音符長啲定短啲咯。一般嚟講咧，我哋誒用一拍啊、兩拍啊、三拍、四拍，或者甚至一拍嘅一半、半拍、四分之一拍去表示。 翻嚟睇翻 M5 嘅界面啦，咁我哋記得上一次我哋講過啦，喺 Hardware 嗰度咧就有個 Speaker 嘅選擇嘅。咁 Speaker 嘅選擇裏面咧，呢一個選項咧就係話俾你聽，可以揀一啲咩嘅音符啦。咁你撳佢出嚟咧，你見到由 Low A B C D E F G、Middle A B C D E F G、High A B C D E F G。 跟住仲有啲所謂 A sharp 啊、C sharp 啊、D sharp 啊，呢啲係屬於黑鍵啊，即係半音，我哋暫時冇理佢先啦。誒，要提一提醒大家嘅就係 Middle C 就係中音 C 啦。咁亦都即係所謂度啦，Do Re Mi Fa So Middle G 之後咧個 La 咧喺邊啊？個 La 係 Middle A La T 一誒，長久以嚟我哋音樂約定俗成咧係用 Middle C 開始嘅。嗱，我哋試下先喎。 將 middle C 放喺度，而呢個咧，我哋話演奏一拍咁啊，將個 copy 啦，duplicate，duplicate 咗八個出嚟，跟住逐個改變佢 C、D、E、F、G。記住咧，呢度咧要選擇 middle A，middle G 之後要選擇 middle A。 跟住選擇 middle B，跟住就去 high C 啦，去 high C 啦。嗱，嗰個過程應該係咁嘅，即係依個 C 大調個八度咧，應該係全部係 middle 嘅。好啦，咁我哋可以揾過去咯，play 一次出嚟。嗱，成功一個 C 大調音階啦。咁當然你可以改變個拍子喎。嗱，譬如變成有節奏，依兩個係。 半拍，就系一拍 r e p e a 系半拍，呢啲都半拍。再玩一次出嚟就会变成咁啦。大家会见到中间嗰啲系快咗啦，系咪？咁如果大家懂咗呢个道理咧，就可以输入一首歌仔啦。咁我哋揾首歌仔嚟玩下咯。 揾首咩歌仔好咧？趁仲系二零二零年嘅開始，我哋輸入一首《We Wish You a Merry Christmas》啊，因為最撚尾有 Happy New Year 啊嘛。咁我哋輸入之前咧，先嚟分析下首歌。首歌咧就分為兩段嘅，第一段咧係呢一段。咁原來歌曲都同編程一樣嘅喎，啊有分一個個段落嘅重複，呢個符號咧代表係要將呢一段重複一次嘅。如果根據譜咧，第一句係。 So do do re do ti la la G C C D C B A A 咁而注意咧，如果条棍仔咧系一条嘅咧，呢个就系一拍啦。如果有一条线咁样连埋咗两支棍仔嘅咧，呢啲就系半拍啦。咁我哋先将呢一句输入先，好冇？第一个音系 G 一拍，第二个音咧？

好啦，試下 play 出嚟咯喎。咁我哋快手啲啦，將其他嘅都輸入啦。個譜咧個第一句咧個主題咧係 so do do re do ti la la，跟住第二句啦嗱 re re mi re do ti so，其實叫做係模仿句。第三句。 So mi mi fa mi re do la 都係模仿句，但係模仿句唔可以做得太多噶，所以第四句咧變成 so so la re ti do。咁我哋整體性播一次出嚟咯喎，大家留意下咧喺第四句嗰陣時咧，佢會轉歌詞添。We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. 第三句 We wish you a merry Christmas，跟住轉 and a happy new year。 咁大致上輸入音符個方法就係咁樣樣咯。我哋將呢個譜咧已經跟足佢咁入咗一次啦。呢個譜咧分為兩段，而每段咧都重複一次嘅。到最尾我哋 program 咧就輸入成咁啦。嗱，你見到我加咗個 repeat 嘅 loop 落去，係兩次嘅。咁上高第一句啦，We wish you a merry Christmas。第二句 We wish you a merry Christmas。第三句 We wish you a merry Christmas。 第四句 and happy new year 就係之前我哋做咗噶啦，不過只係俾個 loop 去包住咗啫。咁而第二段咧就係咁嘅，亦都係分四句嘅。咁嘅歌詞分別 good tidings we bring to you and your kin，good tidings for Christmas and happy new year，又係四句嘅。咁咧你將程式打好咗之後，你發覺原來音樂都係一種編程嚟㗎，佢亦都係一個 sequence 咯，亦都有個 looping 咯。 亦都可以出文字啦，啊啊出一啲数据啦等等，遲啲有機會咧教大家點樣真係用電腦嚟編程做音樂。好，我哋而家將成首歌咁過去啦。好，成首成個 repeat 一次。 How you doing?今日用咗少少時間同大家講點樣用 M5 Hy vọng thích. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Year。喜歡卡洛斯嘅影片，記得加個 like và bình luận nhé.